呢個機場我不嬲都不不得了嘅。今次再下班去咧，都真係覺得好大。行咗成十分鐘先可以由誒個誒閘卡啦，由 check in 嗰度啦，過行李嗰度啦，去到誒個 immigration 嗰度，跟住再行多五分鐘先至嚟到個 area 五呢個 area 二呢個呢個機即係啲區啦。跟住之後仲未有個去到機場嗰度，大到啊！但係寮覺得最大個。 多蝦又幾長好多倍咯！哎，終於過咗移民局啦！鬼仔咁長龙，咁而家就去攞行李啦。呢度就係。 你輸松喺嗰度啦，唔算好多人。 缪斯莫布拉多系非洲大陆第二间博物馆，亦系全非洲最重要嘅博物馆之一。首先讲下特尼西亚嘅历史先。特尼西亚曾经系一个叫加泰基嘅国家，系世界主要嘅贸易城市。同罗马帝国大战过几次，系古代级嘅世界大战。最后喺公元前一四五年，俾罗马歼灭咗。而近代所发掘出嚟嘅文物呢？ 就喺呢个博物馆内展出。 咁呢咧就係特係西嘅國家菜啦，叫 break，佢入面係雞蛋嚟嘅，我哋睇下變咩嘅先。好脆啦，好合啦。試下唔味先啦，呢個，好香好香好香。 嗰日吞拿魚啊、雞蛋啊，加水喺度。唔錯啊！真係有，真係先睇到成個嘢嚟㗎。 第一個站就係迦太基遺迹啦。頭先講過啦，迦太基係古時候最大國家，而俾羅馬毀滅咗之後咧，重建咗一個新嘅城市。而呢個城市最高峰都住咗成十萬人嘅。咁呢度咧就叫做 Antonia b a r k 啦。顧名思義咧，係一個沖涼缸啦。其實就係阿 Cartage 嗰陣嘅诶歷史性嘅沖涼缸嚟嘅。呢個 b a r k House 啦，和沖涼缸。 呢一张咧就系 Antonia Buff 嘅地图啦，呢個地圖咧就係講佢個地下嗰層係咩噶啦。咁你見到其實咧呢度嗰陣時都係有個泳池啦，同埋一個大泳池嘅 Piscina t Nation、Natation 啊，Piscina t Natation，跟住有 g y m n a s i u m 啦、Pastory，有兩兩邊都有 g y m n a s i u m h 喎，咁得意嘅 Piscina Shore。 即係暖水泳池啦，兩個。而家咧就坐咗喺 Cartage 個博物館嗰度啦。咁你見到啊後面咧就見到成個特里斯個市啦，同埋再過啲咧呢度望過去咧就係地中海啦。 除咗 Antonio Buff 之外咧，呢度仲有個古羅馬嘅劇院，都係嗰時候嘅主要建築物之一。 离开加泰基向北方向，走去海边城市西迪布赛尔德。呢一度系充满蓝色屋仔嘅小镇嚟嘅。 咁而家就翻去特尼斯嘅市中心啦，呢度系国家嘅金融同埋政治中心。 而家就去埋特丽斯嘅老城区啦，呢度系被列入咗为世界文化遗产嘅一区啦。而最有名嘅就系呢个市区，因为佢密度同埋个屋顶嘅关系呢，我就觉得有啲似龙城寨嘅。可惜都因为几夜啦，好多店铺都闩咗门。 最後就翻到嚟酒店食飯啦。咁呢一碟咧係傳統嘅特西亚嘅餐前小食啦，橄榄。中間呢個辣椒同埋呢個吞拿魚。咁呢個辣，中間呢個辣椒咧，其實真係都真係幾辣下嘅。正常咧都係咁樣，喺度點啲麵包啦，嚟食嘅。 吞拿魚就好似本普通罐頭吞拿魚咁樣啦，但都好味嘅。今日就行住咁多先，聽日開始咧就向南行，向另一個城市蔬菜進發。聽日見，拜拜。